아까 그러니까 식당의 그 퀘스트를 해결하기 위해서 이동을 할게요 そうですねそうですね 오야마, 助かったよ 명성치 상승 우리 아빠도 대체 어딨죠? 아빠 찾아 산말리 일단 로비로 이동해서 쭉 걸어가야지

実を言うと先生に頼みがありましてお友達やあいや俺あんたの学級で勉強してみたいなんて思って勉強하고싶다고너근데그런말하고또안들어오려는거아니야저이제속지않아요기대하지않을거예요말은끝까지들어봐야되거든요아ほらあの俺もですね俺もですねいい加減真面目に勉強すべきかなと 온다고 진짜로? 아니야 전 아직 속지 않아요 밀당하는 거예요 자 혼토 데스까? 혼토 데스 話が早くて助かりますよじこれからよろしく頼みますあんたの指導期してますからね 이럴 수가 아니 이럴 수가 아니 이렇게 쉽게 스카우트 되었다고? 나 별로 한 것도 없는데 넌 진짜 진심이었구나

少し長くなる아지금포즈잡는것봐요팔짱끼는거준비완료다六大貴族についてだがカスパルの父である軍務卿ベルグリーズ博、リンハルトの父である内務卿ヘブリング博、ベルナデッタの父である教務卿バーリ伯ヒューベルトの父である宮内卿ベストラ公そして外務卿のゲルズコート。

다시 말하지만 저희 속마음은 에델가르트였어요. 드디어 대성장, 대성당 도착! 이제 다음부터는 여기에서 텔레포트를 할 수 있겠죠? 소이에바 소이에바 안녕? 가르그마크 대修道院に 부속の 士官学校が創設されたのは 約200年前の話だよ。ポドラの東方よりパルミラの侵攻を受け、当時の大主教様は 国家の枠にとらわれず優秀なものを育て外敵の脅威に備えねばならないと考えたそうして設立されたのがこの士官学校だ今じゃその理念は形骸化しつつあるけどね엄청의미를갖고있었네요가볍게볼그런게아니에요안녕하세요実は実はお願いがあるの。 お願いがあるの부탁게있다고요아노래를좋아하는학생의정보를모으자 <laughs> 안녕메리세스도静かでいいわよねいいわよねここにいると気持ちが安らぐわ気持ちが安らぐわところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら そうそうだあらあら私もそうなのよそうなのよ先生一緒にお祈りしましょう좋아좋아같이기도할래あら先生の学級に誘ってくれるの얜싫어하는것같죠ぴょじょ표정부터가네でも今の学級も楽しいし。ごめんなさいねごめんなさいねしった。 마력이랑궁술이필요하다고합니다노래를좋아하는학생들의정보를어디서얻을수아大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある死聖人は知っているか知っているじゃない聖インデハ聖マクイル聖キホルそして聖セスリンですわ 先生はどなたがお好きですの전 후렌이 말해줬으니까 성 세스린을 좋아할래요. 君も教団の一員になったのだ教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ君に頼みがあるのだ 퀘스트 뭐 되게 많이 주네. 서방 교회에 대한 정보를 모아서 세테스에게 보고하자. 안뜰 주변에 나와 있는 학생들 중에 정보통이 있었던 것 같은데. 말걸 상대 여기 있다. 어, あんにょんホドラの貴族たるもの敬虔なセイロス信徒たれ先生も主に祈りを捧げに来たの나도기도좋아그런셈이야선생은해민なんだろ別に不信人を責めるつもりはないさ스카우트해볼게요評判を上げているようだな先生先生레아様にも気に入られているとか 先生の学級でなくて残念だよま今の担任にも特に不満はないがね 지금 보니까 여기 여기네요 여기 제가 여기 갔어야 되네요 출발 빨간색 느낌표를 찾아갔어야 했어요 아빠한테 간다 음, 뭐? 어 안녕 마르미라 마르미가 ここにいるといろんな国の人を見るわね見るわね覚えておくといいわ先生彼らを快く思わない者もいるということを어좋게보지않는사람들도있다고불평분자정보한개획득ハルディナという存在をご存知で教団を運営する者たちです教団を運営하는자들といっ 誰が枢機卿なのかは公にされていないのですがねアッパだそうさなあ先生あんたは師匠の年を知ってるか兄だだバナイボラやめとけレオニー俺自身忘れたって言ってんだこいつだって知らねえよだけど普通自分の年を忘れたりします気になるなあ お前も自分の年なんざ忘れちまえって年を気にしていいことなんか何もねえぞ 근데 아빠가 한 50살? 많아봤자 50? 될것 같은데요? 신? 어, 소유 뭔데스까네 키스트 頼みがあるんだが 타노미가 아름 병법 입문서를 찾아보자 기사단장의 반 그럼 아빠 방으로 가야 되네요? 아빠 방으로 가려면 여기는 제 방이죠? 자, 아빠 방을 찾아볼게요. 뭔가 여기가 반짝반짝 거리는 거 보면은 말을 다 걸긴 걸어야 될 것 같죠? 정보를 얻어야 되기 때문에 어, 여기 반짝여요. 뭐지? 뭘까요? 지렁이? 나중에 낚시할 때 사용할 수 있겠네요. 어, 저기 말풍선 보인다. 어, 안녕? 어, 센스... 도로테야. 実は肌着が風に飛ばされてどこかに水色のこういうやつなんですけど 빨리 찾아줘야겠는데요. あ리がとうございます 助かっちゃいます 빨리 찾을 수 있기를 반짝이는 거 헉, 아, 여기 있었어요 합창하고 싶은 애들 명단 좋았어